wajahku menik No peseni aku nari Taumu etomi baya Pena tau our love. Saikwaja komuni No pesranea konari Taumu atoi Yesu summer